No, nunca he creído que un grupo de jugadores quiere echar un técnico. Yo creo que es imposible un jugador quiere echar un técnico. Lo que sí se va formando un ambiente que se va crispando en la medida que primero los resultados no son los adecuados, segundo que la orientación del técnico no es la que el grupo quiere, porque normalmente en el fútbol cada uno eh, eh, se conoce y pasa mucho que un técnico llega a un club y los jugadores no están con la predisposición, no porque esté contra la persona, sino que porque lo conocen de la manera como juega, de la manera como, actúa y no uno no tiene esa capacidad o le va a costar muchísimo más tener la capacidad de, ganar, de ganarse al jugador en la manera que uno cree que es la, mejor manera de, de llevarlo.